Ha, mavzu yana Yulduz Usmonova. Bugungi videoda juda ham ko'p materiallar bor. Aziz yurtdoshlar, ushbu videoni oxirigacha ko'ring va ayni ondagi eng muhim xabarlardan bahramand bo'ling. assalomu alaykum aziz assalomu alaykum aziz vatandoshlar biz ro'za ramazon oyidamiz va bu oyda faqatgina yaxshilik qilish kerak aziz yurtdoshlar ushbu videoga sizlardan bir donagina layk so'rayman xolos ortiqcha gapirmasdan kim uchun oddiy bir bosish kim uchun bir ehson bu kim uchundir bu yaxshilik agar like bosgan bo'lsanglar kattakon rahmat xudo sizlardan rozi bo'lsin va pastga qarasanglar e, o'sha подписаться obuna degan tugma bor va u qizil rangda o'shani bosib obuna bo'lishinglarni ham iltimos qilgan bo'lardim zero bu kanal faqatgina sizlar uchun ishlaydi va bu ayni ondagi mani ikkinchi kanalim hisoblanadi demak bugungi videoda boshlaymiz kuni kecha o'zingizlar xabaringlar bo'lsa kerak yulduz usmonova ichki ishlar gai xodimlarini juda ham sert juda ham qattiq juda ham qo'pol ravishda haqorat qilgan edi va u haqoratlarni e, orqasidan ichki ishlar ham chiqdi domlalar ham gapirdi ichki ishlarni oilasi ham video murojaat qilib gapirdi endi ikkita e, yo'li bor birinchisi yulduz usmonovani to'g'ri va ikkinchisi noto'g'ri ishi to'g'ri taraflardan gapiradigan bo'lsak o'sha yerda xafa bo'lgan e, chunki Yulduz Usmonova uyiga yoki boshqa bir o'zini ishi bilan yurmagan xalq uchun e, xizmatda bo'lgan o'sha ayni e, paytda bilasizlar ehson ishlari bilan va u paytda ichki ishlar gai xodimlari yordam bermagan ya'ni bu tarafi albatta to'g'ri deb bilaman ikkinchi tarafiga esa to'g'ri hozir nima bo'lsa ham Yulduz Usmonova san'atkor va hech qachon va hech qayerda bo'lmasa kerak menimcha bunaqa ichki ishlar davlat xodimlarini bunaqa qo'pol gapirish noto'g'ri va mumkin emas sababi bilasizlar chunki nima bo'lsa ham bular davlat xodimlari va davlatga xalqqa xizmat qiladigan insonlar ming xizmat qilsa ham ming xizmat qilmasa ham nomi baribir ham shunaqa endi hozir men bu videoda e, bir narsalarni rishat qilib bir narsani hal qiladigan inson emasman men prosta bir chekada kuzatuvchi blogerman va har doim men xalqni ichidagi inson bo'lib kelganman o'shaning uchun sizlarga bir qancha yulduz usmonovani videolaridan taqdim etmoqchiman aynan o'sha gaylarni e, nima efendim masalan ichki ishlarni gapirgan gaplari birgalikda tomosha qilamiz marhamat video davomida albatta fikringizni kommentariy qismida qoldiring va bu yaxshi ulug' oyda ushbu videoni boshqa vatandoshlarimiz whatsapp telegram imo boshqa narsalar orqali yuborib podelиться qiling marhamat taka qiladi bular nomard bunaqa nomard militsiya ko'rmaganman bugun mirzo ulug'bek rayonini militsiya trassaga qaraymanman dedi o'sha mayor kelgan qarayman bitta milisa bering desa gai bering dedim biz eplolmay qoldik ho'p dedi bermadi uchastkovoy chiqmadi yuh sizlarga padar la'nati bo'ldilaring bugun xalq birlashdi xalqni yonida turmadilaring pu gaylarga milisalarga turmadilaring bugun раз нас Халк Эштон, Юртогарам Эштон. Милиция абсолютно не работает, не хотят работать до тех пор, пока они клизму не получат. Nima kim bu hozir Karim Durda yashamayapsizlar, хартур bir klizma olgani. деган, клизма klizmaga o'rganib qolasizlarmi? Хватит прекратите уже. Vijdonan ishlashni o'rganinglar, soat necha bo'ldi uxlayapsizlar? uyat bormi vijdon bormi san nima qilib xalqni налогidan oylik olyapsanlar нема nima qilyapsanlar sanlar bitta bitta bo'lmayapti hamma uxlab yotibsan mana ahvolni qaranglar mana gai keldi man shtrassaga qarayman deb odam berdi deb mayitga qaragani ko'rdilaring ko'chamizda mashinalar ko'rib to'lib ketdi ho'p dedi ketdi bermadi uchastkovoy shunday yarim soat deb shu keldida yarim soat ko'rdi og'zini ochib qochib yubordi endi man bunaqangi bezalabrnisni ko'rmaganman yukslarga Юх, Ноль в коробке вы. Никакой уважения. Какой, а какой любви может быть? Вот вам уважение. Уважение надо заслуживать, уважаемые люди в погонах. Ман мутлак айтайпман. Ва журналистларымыз языла, яртыла шунака нәрсәне. Видите, спят они в такое время. Аман bo'linglar. Azizlarimiz, sizlarga ming rahmat. Barobar bo'ldilaringiz. bugun birga bo'ldilaringiz alloh rozi bo'lsin sizlardan ertaga yana bir bor aytaman latta tushda ko'tarib kelmanglar eski tusga ko'tarib kelmanglar rahmat shu hammasi yetarli bo'ldi bo'lsa oziq ovqat olamiz bo'lsa pampers ayollarni pampersini olamiz ichki kiyimlarni yangisini birkaligini olamiz videoda o'zinglar ko'rdinglar va bugungi video faqatgina bundan kifoyalanmaydi bu narsani ham eslatib o'tib ketishim kerak ya'niki ushbu video orqasidan juda ham ko'p tanqidlar chiqqan bir qancha o'sha xodimlarni ya'ni ichki ishlar xodimlarini ota onasi oilasi umuman o'shalarni tarafini olgan o'shalar tarafdagi insonlarni tanqidlari ham bor aynan yulduz usmonovaga mo'ljallangan o'shalarni ham bir tomosha qilamiz va oxirida ichki ishlar xodimlaridan ham ovoz chiqqan ya'niki xabar berishgan va o'sha ovozni ham qo'yib beraman marhamat shu yulduzni masalan nima haqqi bor milisan emas boshqa oddiy odamni ham shunaqa so'kishga masalan haqorat qilishga haqqi yo'q haqoratga ham jazo bor yana hamki mana bunaqa og'ir kunlarimizda bu yoqda mana bunaqa pandemiyamizda bu yoqda mana mana bu sardoba chiqdi xorazm nima buxorodanu e, yana bir ofat keldi e shunaqa kunlarda shu kerakmidi uylarda o'tirib olib maskalari haqiqatdan boya bittasi gapirdi maskasi hozir boshqatdan qarasam maskalari ham yo'q ekan padardan ketmang yulduzxon padarimiz hammamizniki bitta qaytib militsiyalarga unaqa demang bitta militsiya uxlab qolsa qolgandir balkim militsiya ham temirdan emas militsiya deganini tarjimasi robot degani emas uni ham odam tuqqan ular ham odam u ham dam olishga haqqi bor yigirma to'rt soat ishlash uchun tug'ib qo'ymagan onasi og'zizga qarab gapiring iya birinchi uyda ikkinchi uyda shu videoni bekor chiqargan o'sha chiqargan odam ham nima qiladi hammani dilini xubton qilib allohga shukronalar qilib o'tiradigan kunimizda o'sha milisalarni duo qilishimiz kerak qaytamga rahmat o'shalarni ota onasiga shunchalik tug'ib tarbiya qilib bizni xizmatimizga qo'yib qo'ydi uyimizda o'tiribmiz mana hammamiz ular yuribdi yarim kechada ham chiqmanglar ko'chaga deb yalinib biz sizlar uchun ko'chadamiz sizlar uyda o'tiringlar iltimos deb qo'yyapti yana iye o'rgildim shu kim vakolat berdi shu xotinga o'zi yig'masin narsalarni shunga qolibdimi narsa yig'ib tarqatish ana kall sentrda qancha odamlarni ishlayapti qiladi o'shalar bitta to'rt so'm pul qo'shib qo'yib butun militsiyani hammasini e, nima degan gap bu militsiya bizani himoya qilyaptimi biz ham ularni himoya qilamiz man militsiyalar tarafdaman ular mani himoya qilyapti chunki shu kecha kunduzda mana shu kecha kunduzda bizani xavfsizligimizni o'ylab qarab turgan xizmat qilib turgan ichki ishlar xodimlarini la'natlaganni o'ziga Allohni la'nati bo'lsin man buni ochib aytaman man keyin chiqib kechirim so'rab o'tiradigan odam emasman to'g'risini aytyapman Alloh uchun ramazon oyida ro'za og'iz qalbimdan yuragimdan chiqqan gap o'sha haddidan oshgandan keyin osar ustani bilmay qolar ekan unga sakragan bunga sakragan yaqinda ahli ilm domlalarga sakruvdi yulduz endi bugun ichki ishlar xodimlariga sakrayapsan o'zi san kimsan o'zi o'zi sanu biz hammamiz kimmiz yaratilishimiz kim nimaga gerdayamiz nimaga kibrlanamiz bir qoshiq nutfadan issiq ki suvdan yaralgan inson emasmiz ama hamma narsani ham chegarasi bor sani shu ko'targan yulduz qilgan shu o'zbek xalqi bo'ladi o'lsang janozangni cherkovga yo butkinaga olib borilmaydi masjidga olib kelinadi agar nasib qilgan bo'lsa shu ham janozangni o'sha san yomonlarga domlalar o'qiydi janozangni uyingga o'g'ri tushsa darrov militsiyani chaqirasan bunaqa haddingdan oshmagin ollohdan qo'rqqin kim eding kim bo'lding allohdan qo'rqqin yoshingdan bir joyga borib qoldi hoji onaman deysan shuni bilib olgin san hoji ona emassan bizani nazdimizda hoji ona emassan hajga ikki toifa inson bo'ladi birinchisini Alloh chaqiradi ikkinchisini shayton chaqiradi shayton chaqirgan san bo'lasan shuni yaxshi bilib olgin ko'zingni ochgin hammamiz g'animatmiz hammamiz ham boramiz shu ikki metr joyga nasib qilgan bo'lsa ko'zimiz turtmoqqa to'ladi ana o'sha xalqimga jon kelmasdan oldin tavbamizni qilib to'g'ri odam bo'lib yuraylik qo'y unaqa ichki ishlar xodimlarini haqoratlamagin haddingdan oshmagin yana aytaman kim eding kim bo'lding ana ramazon kunlarida o'zingcha saklaysan boshqa qilasan odamlar bor to'g'ri ehson qilyapti shunaqa zo'r insonlar bor alloh umrini ziyoda qilsin o'sha ehson qilayotgan solih insonlarni lekin bu ehsoningni riyo bilan maqtanib turishingni qara yuzingda bir farishta yo'q nur yo'q alloh taolo siyratingni suratingga chiqarib qo'ygan shuning uchun o'zingni xalqingni unaqa ustida kulib masxara qilib haligi izdivosa qilmagin xudodan qo'rqqin mana shunday ulug' kunlarda alloh taolo egam yurtimizni yurtboshimizni mard yurtboshimizni man doim duo qilaman bu maddohlik emas kitoblarda ulamolar aytadi podshoni so'kmagin podshoni podsho qilib qo'yibdi yurtboshini haqqiga duo qilay degansizlar mana kuni kecha bir qadrdonimiz karantindan kelibdilar manga telefon qilyapti yig'lab telefon qilyapti yusufxon deydi bu sharoitlarni ko'rib deydi lol qoldik deydi karantinda o'tiribmiz egalimiz oldi yemagan keyinda doktorlar vrachlar xizmatda hamma chiroyli muomala qilyapti yuz boshimiz haqlariga yig'lab yig'lab duo qildim deb xolis fikrlarni telefonda manga aytyapti shu odam alloh taolo egam bu xafachilik kunlardan tezroq xursandchilik kunlarga salomat holatda chiqib olishimizni alloh nasib qilsin ammo og'zini chegarasi yo'liga ham mayli chiqmagan jondan umid alloh o'shalagan insof tavfiq urishlik hidoyat bersin ilohim alloh taolo egam hech qaysimizni siroti mustaqimdan ajratmasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz yurtdoshlar o'zinglar ko'rdinglar va aytganimdek eng oxirida esa ichki ishlar xodimi Yulduz Usmonovaga bo'lgan gaplari, fikrlarini sizlarga qo'yib beraman. Marhamat. kecha to'rtinchi may kuni o'zbekiston xalq artisti yulduz usmonova ichki ishlar xodimlarini haqoratlab so'ng uzr so'rab chiqqan edi mazkur holatga nisbatan o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi munosabat bildirdi unda qayd etilishicha yulduz usmonovaning xatti harakatlari ustidan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi surishtiruv ishlarini boshlagan voqea haqida ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari shohrux g'iyosov shunday deydi video tasvirdagi haqoratamiz fikrlar bevosita ichki ishlar organlari xodimlarini shaxsiyatiga tegadigan gaplar bo'lgan biz bunday bunchalik madaniyat xodimini madaniyatsizlik qilishini kutmagan edik bunchalik darajada odam shaxsiyatiga tegib so'z ojiz buni ta'riflashga chunki ko'rib bila turib xodimlarni mana o'zgarish kamchiligi bor lekin shunchalik hamma e, bir tan bir jon bo'lib turgan paytda e, oddiy bir xodimimizni unga yo'q to'xtang hozir bu uyushgan holda olib borilishi kerak degan so'zlarini juda bir qo'pol ta'riflab uni shunday videoda anaqa qilish bu juda to'g'ri kelmaydigan holat hozirgi paytda toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilyapti ushbu san'atkorni xatti harakatlariga qonuniy baho beriladi bizni fikrimizcha madaniyat xodimi bir sharafli nomga bir katta dog' tushirgan albatta bu o'zini xatti harakatlarini jamiyatda yurishtirish qoidalarini bu qasddan mensimagan ichki ishlar organlari xodimlarini e, sha'ni va qadr qimmatini e, to'g'ridan to'g'ri kamsitishga harakat qilgan shu qonuniy tartibda ko'rib chiqilib javobgarlik masalasi ko'riladi xo'sh usmonovani ichki ishlar xodimlarini bu darajada haqorat qilishi sababi nima umuman olganda u ichki ishlar xodimlari bilan qanday kelishmovchilikka bordi uni kim nima uchun aldadi ushbu voqeani ichki ishlar xodimlari tilidan shohruh g'iyosov quyidagicha bayon qildi eng qiziq tomoni shundaki bizani xodimlar e, borib yordam bergan profilaktika inspektori post patrul xizmati xodimlari borib o'sha joyda e, bular yuk tashishayotganda shu e, narsalar o'rnatilgan yordam berishgan undan keyin bularni hammasi to'planadigan joyga turkiston saroy san'at saroyini oldiga olib borgan endi shu joyda kechasi soat bir hozir ketaman degan olib borasizlar deb bunga tushuntirishgan yo'q to'xtang hozir e, bu bitta qilib kunduz kuni olib boriladi bunaqa kechasi hamma joyda borib bunaqa imkoniyat yo'q deb tushuntirgan joyda janjal qilish boshlaydi bizlar xodimlar endi nima qiladi mayli aralashmanglar o'zini ishini davom ettiradi profilaktika inspektori e, uyni oldida qolgan borib hattoki tasavvur qiling kechasi o'n ikkiga boshqa заявка bo'yicha chiqib ketadi shunaqa holat bo'lib turgan joyda bu orqasidan ularni orqasidan turib shu videoni zapis qilgan mana bular shunaqa qilishyapti mana bular bu qilishyapti shohruh g'iyosov qalampir o'z bilan suhbatda davom etarkan o'zbekiston xalq artisti yulduz usmonovaning ruhiy sog'lomligiga shubha bilan qaraganini urg'ulaydi endi bir narsaga ahamiyat berish kerak edi videoni birinchi marta ko'rganimda man to'g'risi bu odamni ruhiy sog'lomligiga o'zini tutishiga bir shubha bilan qaradimda qanaqasiga odam shunaqa gaplarni gapirishi mumkin shundan kelib chiqib endi tegishli tartibda tekshirishlarni olib bordik surishtirishlarni olib borishni boshladik san'atkorni xatti harakatlariga xalqni o'zi bahosini berdi buni ko'pchilik guvohi bo'ldi ehm, biz faqat shu qonuniy tartibda chorasini ko'ramiz masala jiddiy vaziyat qaltis g'iyosovga ko'ra yulduz usmonova uzr so'ragani bilan endi uning o'zini bu haqoratlarni og'ir qabul qilgan kishilardan qo'riqlashga to'g'ri keladi yana bir qiziq tomoni shundan iboratki hozir shunaqa bo'lishi mumkinki biz e, bu odamni o'zini gapidan e, o'zini himoya qilishimizga to'g'ri kelib qoladi ayrim odamlar e, bu bunaqa gaplarni chidolmasa qasd qilmoqchi bo'lishi ham mumkin shunda mana yana o'zini o'zini gapidan himoya qilamiz yana buni qo'riqlashga to'g'ri keladi begina odamlar bunga zarar yetkazib qo'ymasin deb hamma ko'rdiku videoni endi undan keyin uzr so'rash boshqa qilish bu endi odamga to'g'ri kelmaydida odam har bir odam o'zini gapirgan gapiga javob berishi kerak mayli har holda o'sha keyingi gai xodimini gapirgan lekin unaqa bo'lgani yo'q u уже to'g'irlash ketdi buyog'i unaqa bunday dedim bunday demadim shunday gapirdingmi bo'ldi oxirigacha mard bo'lib nima kerak bor buni yana o'yin qilib endi bu narsani qilsa bo'lardi mayli biz faqatgina qonuniy e, tartibda chora ko'ramiz lekin o'sha kuni man xodimlar bilan gaplashdim e, bular faqat shu yordam sifatida kelgan bular hattoki rahmat degan bizani xodimlarga video qo'yishdan ozgina oldin bu endi bilmadim e, hech kim buni esdan chiqarmasa kerak bunday xodimlik yoki ruhiy nosog'lomlikka jo'yishim mumkin keyinchalik nima bo'lganda ham odilona sud bor kim haq kim nohaqligini xudo xohlasa o'sha e, davlat xodimlari o'zlari o'zaro hal qilishib oladi. Bir tarafdan aytganimdek Usmonovani ja toshvaran qilish ham noto'g'ri nimaga deganda o'zi uchun, cho'nchagi uchun yoki e, nima deydi efendime so'ylayim, ro'zg'ori uchun harakat qilayotgani yo'q. O'sha e, Sirdaryoda juda ko'pchilik uysiz qoldi bilasizlar. kimdir olamdan o'tdi, kimdir shahid kelibdi. Xullas shunaqa oilalarga yordam berish uchun yugurib yuribdi. Har kim ham yugurib yurmaydi. To'g'risi, borib pul berish boshqa, lekin o'sha pulni yig'ish boshqa qiyin ish va yulduz usmonova ham aynan ichki ishlar xodimlaridan uzr so'ragan videosi bor uni ham sizlarga havola etmoqchiman marhamat turlagan yigitlar o'zi haligi e, endi buyog'ini aytmayman o'zi turlagan murragan nimadir ochib ketayotgan joyi yo'q mana shu joylar boshqalar shikoyat qilishdi aytdim qiynalishdi lekin mehnat qilganlar ham bor haqqini yemayman man nima desalar deylar man achchiq usta hamma dedim hamma uchun hamma degan so'z uchun kechirim so'radim mehnat qilganlar bor iymonlilar bor mana ikkita e, askarimiz askarmi ular askar bo'ladi askar milliy gvardiya milliy gvardiyadan e, shahidlarimiz bor alloh nurlay ichida qilsin bir kun oldimizdan hech bola bo'lmadi chiroyli ketdi hamma bir kun oldingiz zo'r bo'ldi ko'rib turdilaringiz yo aytinglar sizlar guvoh bo'lib turinglar dedim endi oxirigacha guvohlik qilib turinglar bunaqalarni qalamini qiradigan payt keldi jahl ustida aytdim shu jahl bo'sh bo'sh joyga ketmadi man haligi yotib olib boshimni qashlab o'tirgan joyim yo'q mana misol deylik marta turlarda qolib ketdim boshqa qildim o'ylab gapiringlar hamma uxlaganingiz ham yo'q uxlaganim ham yo'qda sizlar uxlab turib gap kovlayapsizlar ayb ya'ni olloh olloh xuddi sizlar tuzga qo'ygan tuzoqni hayotinglarda qo'yadi mutlaqo qo'yadi shu tuzoqqa tushasizlar ollohni matematikasi bir kun emas bir kun keladi bugun o'tib erta esdan chiqib indinga rosa maza qilib yashayman deganda tuzoqni kattasiga san tushasan o'zing o'shaning uchun tuzoq qo'ymalaring manga man bu yerda xolis man yolg'on gapirganim yo'q ha o'sha achchiq ustida bir narsa deb olgan bo'lishi mumkin man haligi man tilimga sohib bo'lolmaydigan odamman va chiqib ketadi man pelimni yaxshi bilaman aytmasalaring ham lekin lekin o'ylab qilinglar qalamlaringni o'ylab rang yurg'izinglar qalam nimani bo'lsa pala portish yozilish uchun berilmagan qalamni kalla bilan yozinglar kalla yo'q bo'lsa qo'y qalam o'z holiga tushunyapsizlarmi nima bo'lsa anaqa qilma hamma degan so'zim uchun kechirim so'radim men chunki hamma birdek emas bizda san'atkorlar ham hamma yulduz usmonova emas hamma halima emas hamma bilma ozodbek emas tushunyapsizlarmi hammamiz bizni ham burlayapsizlaru bir narsa deyotgan joyimiz yo'q jahl ustida o'shani ham yopib ketdikku shunaqalar ham bor deb haqiqatni aytib sizlar ham to'g'ri tushuninglar atrofga qaranglar bormi kim bor bu gaplarni tagiga yetishni harakatini qilinglar ertaga man o'ylaymanki ana o'sha e, ichki ishlar vazirligi bo'ladi militsiya ichki ishlar vazirligi atrofini qaraydi bundaq tekshiringlar olma emas ol yema emas ye iymon bilan insof bilan endi bunaqangi xalq birlashganda boshiga balo kelganda bunaqa yemanglar adres bitta joyga bo'lganda kecha adres bir joyga bo'lgan adres bir joyga bo'lgan o'shaning uchun kecha yardim ham tegmadi endi kechagi uchastka bo'yimiz ham uxlab olgan ekanlar ilgari kunda uchastka telefon qildik soat o'n ikkidami rosa qildik oladi olishmadi uxlayapti deyishaverdi biz ham nima я за что купила за то продала uxlayapti desa uxlayotgan bo'lsa man qayerdan bilaman ko'z ko'zim bilan ko'rmadim но он не отвечал biz mayda ikki soat telefonni charchagan holda telefonni ko'tarmanglar chunki muhim ishlar ko'tarmadi dedi telefonni ko'tarmadi muhim ishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin lekin bitta uchastka vaqtida telefon ko'tarmagan hamma yoq qaynab ketganini ko'ryaptilarmi shuning uchun ham soldat bo'lmoq oson emas tushunyapsizlarmi bitta uchastkavoy telefon ko'tarmagan qaynab ketdi hamma yoq man yana bir bor aytaman azizlarimiz bugungi bozorda sharabara tuzi ukani <laughs> bekitamiz hamma hammalaringdan alloh rozi bo'lsin yordaminglar uchun xudo xohlasa endi ertaga ham hozir hozir ham kuzatasizlar уже pul topshirib kelamiz ertaga ham kuzatasizlar inshaalloh yaxshi yomon gaplarga xafa bo'lmaysizlar man yana bir bor kechirim so'rab qo'yaman qalamingni yaxshilab o'ylab yurg'iz hamma deganim uchun xizmat qilgan voyennilarga askarlarga gvardiyaga militsiyaga minnatdorchilik bildirmoqchiman iymonli insoflilaringlar ham bor olloh ziyoda qilsin lekin ishlaringda ablahlar borligini ham yaxshi bilasizlar mutlaqo man noto'g'ri gapirmaganimni yaxshi bilasizlar sizlar hech bo'lmasa chuqalashtirmanglar kovlashtirmanglarda o'sha yerni o'zida tozalab boringlar chunki mutlaqo xalq bo'sh joyga gapirmaganini ham ko'rib bilib turibdi man osmondan olib gapirmadimda agar rostakam xalq yozishni boshlasa unda uyalib uyalib qolasizlar sizlar shuning uchun yopilgan qozon yopiqligicha qolsinda atroflaringni tozalanglar shunaqalar ham borda iltimos sizlardan tozalanglar hamma kasbda har xili bor но надо просто один глаз открытым держать man shuni aytmoqchiman sog' bo'linglar yana bir bor salomat bo'linglar bu ya'ni shu munosabat bilan jayul usmonovani toshbaran qilish kerak emas deb chiqdim nima bo'lganda ham davlat xodimlarini bu darajada haqorat qilib ya'ni aynan o'zini ishi hal bo'lmagani uchun bu darajada gapirish kerak emas agar gapiradigan bo'lsa bu ishdan oldin yoki o'sha uyda o'tirgan holatda bir boshqacha stilda gapirish kerak edi deb o'ylayman sababi e, o'sha aytganimdek ikki tarafi bor bir yaxshi taraf bo'lsa bir yomon taraf shuki aynan o'sha yerda ketyapti o'zini ish hal bo'lmagani uchun siraz video qo'yaryapti ya'ni bu taraf ham albatta noto'g'ri deb o'ylayman tanqid qiladigan odam haqiqatni gapiradigan odam faqatgina o'sha boshiga o'sha kayfa e, kulfat tushganda emas undan oldin gapirish kerak chunki e, undan oldin ham bilgan bu narsani va gapirgan gaplarida o'zinglar isboti bo'ldinglar o'sha e, tarixni ko'proq gapirgan tarixni gapiradigan odam doimiy eslab turishi kerak deb o'ylayman aziz yurtdoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman o'zingizni ehtiyot qiling qo'shningiz lupilla akani o'g'ri tutmang faqatgina yaxshilik qiling